What the fuck? Win! in the hole! hmm Wow. de puta, eh. Joder, macho. Vaya tiraco. Tío. Dragon Ball. bowl. Que Picunho. ¡No! ¿qué? ¡Wow! ¡Hostia puta, macho! Nos lo hemos merecido, ¿eh? La partida nos la hemos merecido muchísimo. Oh my god. Oh my god, bro. Bye, nivel 100. <laughs> Pank, pank, Bro. pank. Aunque no tuvieran nada, Bueno, no tuviera nada, vaya. Que si no tenía. Macho, chaval, de cosas. ahorita. Y nuestra ¿dónde está? ¿Dónde está el falta? y What? Ah, ok. Lo mamarla A ver las últimas rotaciones, ¿cómo lo hacéis, chulos? ¡Guau! Venga, vamos, coño.